Ikke gå glipp av våre nye interessante videoer. Bare husk å klikke på abonner-knappen og bjell-ikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke.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 For mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen. ikke glem å abonnere. Takk for at du så på. Hvis du likte videoen, skriv til oss i kommentarfeltet. Følg oss på sosiale medier. Vi er på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene er i beskrivelsen.